lu war a mat mburu yóbbu ko fa te jaar ko ci majmaaw nóoré ni war nañu it fexe jamono yooyu day jamonoy sibru man ko warna nyu fexe luarama war a mat 200 ticket lu mat 1000 ticket nga xam ni booba 200000 mën na ko ndax ticket yi 100 200 francs lay jar ñu dimbalee ko nit ñi ci wàllu sibru ñaari projet yi mom lañ tëralandoo yàlla dogal euh, ñuy dem ba ca koor ga ba ci koor gay bëgg ñëw benn kuréel bu tudd soppee Cheikh Ibra togg ay ay ay añ yóbbu ko prison invité fa seigne mahmoudan mbacke jam bis boba nak fekk na ma ma nga ci keur baye omar mbaw ña ngay def ben ben dajé fami fofa man sax waxna fa seigne code de soloy togg ndogu gi waye dama ko ko wax rek en ko ndax lu bax la mun ma waaw ma doga dik nak ci fofa fan doon defé togg togg yan doon togg fofu ci wetu ci prison ba ma ñewun ci ndax dañ ma ci invité won ab conférence biñu défé biñu joxé ba nopi nak añ ya, seigne mahmoudan ñewun ci bamuy yewé lan ko ah mbacke lu melni suñ la ko defalon ci wéru koor ndax dana bax indi ko fi fi mun ma waw kérok la ndog ye tàmbali ko ci guddu guddu awlu khidma mu wax ni le 4 septembre la mu tombé ak euh, mak baragay euh, magal gi nga xam ci seigne euh, abdou khadim mbake seigne jili dana ko faral di def waaw waye nak mhm. ahlu khidma mom mhm. ndogu yi mo ci juddu mhm. waye ahlu khidma mom lolu amna ab dir mu doga tuddu ahlu khidma waaw ci tour bi lañ bëgg rek dik seigne abdou sek tour ahlu khidma fu mu juddu fu mu joge ak ko joxe Ibrahima Dramé mi jiite sëriñ daar alxuraan yi mhm. moom laa toogal ni ko waaw ñun suñ mbooloo mi naar gàdd nag mooy li ñuy wooyee ab liir suñ ko tuddagul mhm. buñ man ko suñ demee ba di ko tudd nag lu ñu ko tuddee ñoo xam ni noonu lañ ko tuddee ngir daayira des étudiants moo amoon mu mujj nekk xisbu tarxiya mu ni ma ah waaw loo loo mu ni ma loo xalaat man ko man jasaa u shakur laa xalaat mun ma eh lii ahlu xidma la war a tudd man ko ahlu xidma mun ma waaw man ko akkoon ah, baax na daal di fay jógee dem ca Serigne Koddeloo fekk ko mu ci biir kër Baye Mbaw ba tey it kër Moussa Mbaw googee nga xam ne mooy bàyyi sëñ Omar Mbaw bii nga xam ne jëwriñ la ci mbooloo mi ba ma dikkee fekk ko fa dal di ne ko ah sëñ Codé eh, ñun de sañunu ko waaye ab donga laa doon laaj ñu mbooloo mi war a tudd mu ni ahlu sëñ Codé tagal ma ci wa wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma baat boobu rek la ma wax ma daal di dem nag ca sëñ Mahmoudan fekk ko Daaru Salaam bi ma ko fa fekkee ne ko ah sañunu ko de waaye ay donga nee neen ahlu xidma de mun ma waaw ahlu xidma khidma ahlu khidma li dal moy mbol moy ki bi nak moy mbol mi nga xam si mom moy di faral taxawal ay ndagu euh, fi ci diwaanu Louga seigne Abdou sek ñoo ñu ak euh, ci taarix bi ko seigne Abdou sek da nga tudd ben jëm jo xam si xeyna mu moy mu and ak mbooloo mi seigne bakki Mbodj suma ma juul moo yor ma ñoo no reñ fi fay di daal ni moy mu nekk benen mbooloo bu am solo ci diwaanu Louga ñu gis ni ndog yi da fay and ak ahlu euh, khidma ñu bëgg xam mbooloo yoy ben la wala ahlu khidma ak mañ no reñ dañoo dañoo séparé waaw bi ni taxawal ndog yi Eh, benn membre membre Majmahun ni moo ci njëkk woote ab réunion. Mm-hmm. ñu koy wax Talla Gueye mi ngi ko woote kër maam Góora Fall booba jàkk dafa am ci mbedd mi. Mm-hmm. bim nu fa wooyee nag ñu daal di woo waa Majmahun Nurayni yëpp ngir keroog bi ma ne bi ma bi ci prison bi. Mm-hmm. bi ñu bi ñu waxee ndog yi ba noppi damaa génn mbooloo ma nga xam ni moom laa njëkk a gis te jëwriñ Modou Gamou Niang mii bokk ca. ak eh, ki nuy wax eh, sëñ Mën Ndiaye ni leen ah jëw kii ndigal kat ñëw na. waye ma mo gestu gisun ben benn bu tuddu xari xombal soxna xari xombal ñang mook bàyyi bayu gàmm ñoo bokk lépp ma ko ah badjan yow day ki bi li jeewrin nga ci doon lolu nak bima ko ko waxe bama ma fa joge nak ma mbolo ma kenn ku nek ci yeen nama jox nama jox ab euh, kilo soq boba ma ngay jema a waye nak nag bakke Mbooj nag bin ci njëkk wote dafa fekk ni ben membre Majmahun Nurayni moo moko wote ba noppi sëñ Bàkke woo ca mbooloo bam leen ca wooyee ni leen liggéey bi na ci ñëpp dugg muy mbirum ndogu yi mbooloo ma daal di am ñu ni man laay def insha allahu lu mel ne buqaatul mubaraka di kër di man déwén laay wajal waaye ca at mooma nag fatul wahab def na muy muy ñoom ñoom taala eh, ñoom yoro def nañu ñoo sëñ bàkke ñoom fii def nañu ak ñeneen ak ñeneen ba mat lu war mat kon ahlu xidma ak majmuu nuuri ni ñoo tàmbalee wala dafa yam ci ay prison wala dafa yam ci yeen place publique yi allah xidma maam liggéeyam boko takke ci bu dara amul maam at mu jot ñu koy def yeen yeen yan secteur lay intervenir manam lolu at mu njëkk ma nga xamanteni ni nii bi bi ñu ndigal lolu la dem contacter ji ki ñuy wax Omar Mbaw ni ko euh, yow ginnaw jang nga droit mom dafa dafa am licence en droit ya gëna a wax ak ñi di yore prison bi ndax yéen a bokk lu ngeen jang dama bëggoon nga ñëw wax ak ñom ngir ñu mën fa def liggéey bi ñuy def omar mbaw momé nag di borom positif ba mu ak man ci ñu lijeenti lolé ba nopi mom ci kaddu bopam mu mu mu daal di ni ma ceeb sax man na ci am parce que ndax jamono boba ci ay fondé lañu taxawon boba yit bëggoon nañu dañoo japon ni bis manam semaine bu jot ñu def ko waye biñu ñu ci sëñ bakke mbout mi di jëwri ñu Majmahun Nurayni mo ni nañ ko def bis bu nekk lolo nañ koy def bis bu nekk fondé yeeg yoyep nañ koy def bis bu nekk lolo nak ba mu amé ñu daal di tàmbali kon ci prison ba prison ba la ñu tàmbalee euh, euh, kii di Omar Mbaw ñëwaat ci man ni ma man de sëñ Codé nee na nan ci boole daaree alxuraan yi ñu daldi di jël daaree alxuraan yi daal di jël fukki daar ak ñaar ci at moomu yaayi Omar Mbaw ku ñuy wax soxna ami jum moo ziyaare ji woon kër maam Cheikh mbay wàññeeku jaar suñ kër ni ma Abdou sekk day yéen lii ngeen di def war ngeen cee boole hôpital bi ndax hôpital bi sonn nañu ma ne ko keroog sax maa ngi koy tooñ ñu ko xanaa kon yaa di toggal mun ma boole leen ci rek nga dal ni ko wa kon bok bismillah ñu dal di ci boole hôpital bi bi ñuy dox dox dox dox ba dem def lu mat fukki fan ak jurum fekk amon na ñetti nit ñu da ñew ci ñun ñu di leen dimbali maanaam social waaye baat bi nak mom ci mbër gu fay la njëkk geenni mu dal di ni li war nañ ci mëna bolé social mbër gu fay ak modukuna ñu dal di recenser ay nit ño xamanteni ni bari wuñ doole di leen ci jox moom daal mbir ma noonu la doon doxe man nag jamono bi nga xamante ni nii eh, léeg-léeg kenn nopp lu wàcc ab liggéey ci biir koor gi ma gisoon fitna yi ca amoon ma ni sëñ ma wax ko sëñ Mahmoudan daal di ni ko yonent salaa salaam loolu mu waxoon ni eh, ku ku faatule nañ koy jox aw ñam eh, loolu ngir ngir ngir la leen gaw loola sëñ bi moo joxe ndigal li ñuy def nag ku koo xam ne yàlla dafa dogal nga noppalu ci weeru koor ñu jël ay mbana yóbbu ko fa ba loola teggeeku leen noonu daal la ëxlu xidma déroulé ci ay xalaat ak kii yooyu waaye lu mu ci manti doon rek dañuy jaar ci sëñ Mahmoudan mu joxe ci ndigal ñu dog koo tàmbali waaye nag wàllu ndog yi rek taxu ñoo jóg nag wàllu wér-gi-yaram ñi ngi ci wàllu daaree alxuraan yi ñu ngi ci ndax bu lii jàllee daaree alxuraan yi ñoo leen di toggal ci seen réunion yi ak yu demee noonu ak di leen toggal ci congrès yi loolu it ba centre handicapé bi fi nekk muy seen association bi ñoom itam seen réunion yi ak seen daje yi ñu ba tey ëhlu xidma moo koy togg maanaam wàllu social dal lim ciy def dafa dafa dafa yaatu tuuti waaw ak jàkka yi ak jumaa yi jàkka yi dañ fay dem ci wàllu ndogu yi saa su nekk ak di liggéey ci tabax yi it nag ndax jàkka yi sëñ mahmoudan ji def nañ ci Euh, kër sëñ Touba gii ci njàng def nañ ci pëstéef ak yeneen ak yeneen. mbokk yi yéen nga xam si yéen teewlu ak yére yeeg ku lakk leeg yooyu yëpp daal dañ ci waaw. macha <laughs> sëñ Abdou Seck jëwriñ ahlu ñi waxtaan ak moom ci ndog yi nga xam ci dana faral di ko def fii ci diwaan duga am ñu jot ci weeru koor euh, ak jamono ji ñu jéem a xool euh, waxtaan ak moom ak nan la ñuy def ñoom ba mën taxawal liggéey boo xam ci jamono mbas mi kon sëñ Abdou Seck gannaaw ba nga gaaralee li nga xam si moom la waa àll xilma di def ci secteur yu bari ci wàllum jàkk yeeg juma yeeg daare alxuraan yi ko noonu ci place publique prison yi muy difa fa yóbbu ndogu bu bu at mu jot ñëwee rek ci ci weeru koor waaye sëñ loolu sëñ Abdou Seck boo ko takkee dana xaw a bari lool ci wàllum koppar maanaam foo leen koy jëlee da ngeen ni politique wala dafa am ñu ne seen ginnaaw wala dërëm dërëm daara ya koy def. Eh, waaw dañoo organiser ab yi mhm. nga xam ne quartier bu nekk ñaare ci weeru koor yu benn bis la ciy togg. quartier boobu nag dañ ciy liggéey ñoom ci seen biir ñee ay natt lañ amee ñee ay dërëm dërëm lañ amee ñee ab famille boo xam ne dañoo bindu ak mana ñee benn nit la bu bindu ak mana kee manawu nag def kee lu waay man rek. su weeru koor ñëwee nag quartier boobu day toog rek di xaar bisam saa bu bisam ñëwee rek mu ni bis bii la sama ñëw waa quartier ba yépp nag ci bis boobu la ñuy jëf li ñu jëf mhm. waaye teewul nag ci biir dëkk bi moom mhm. euh, ñi nga xam ni mooy jaaykatu jën yi bis bu nekk dañuy def seen participation muy ay paani jën ñi nga xam ne ñooy jaaykatu lijum ya marché daal secteur bu ci nekk da nga def sa wàll mhm. autorité yi dañuy def seen wàll ndax euh, soxna aminta meng moo njëkk taxaw ngir téye wàllu gasoil bi loolu mi ngi def wàllam kii nga xamante ni nii it mooy moustapha diop moom at mu jot dafay dafay indi gasoil dina daana ci boole sax oto ba léegi mi ngi ci nga xam gasoil bi ñu nar a dawee ren incha allahu ci moom lañ koy séenoo la ca ëpp autorité yi ci des yépp muy sëriñ moodu mberi moom itam ci loolu lay nekk mi ngi ci ca ay nga xamante ni mooy galas mbooj nga xam mo fi nekkal Karim si moom itam lu mel noonu ca lay nekk at mu jot day joxe gasoil bu doye doye doye doy ki nga xamni moy mamadou diallo it nekkuñu won ku am ak mom contact directement waye nak SOS njambur nga xamni serigne mafal fal moko jité dem nañ ci mom ba dañu daan jox at mu jot mburu ci wër wi yépp xeyna ren dafa am lum koy wëlbeuti diko soppi lool ci liñ ñu wax ndax gisa gisa guñu ko waye yaakar na ni inshallah dañan ko gis ñu ngi leen di seenu dal ñom ñepp yaakar na ni dañan leen gis nañ leen daan gisé waye yoy yépp it am na ci bitim rew am ci ndax village yi li ci ëpp ñi ci bitim rew ñoo fay nek di yónnee seen alal loolu lépp dal, bari na ay ay ay ay ki dal, waaw jërëjëf kon daa mel ni leer na ci ñi nga xam si xëy na seen xel yàgg naa dem ci ahlu xidma fu ñu jëlee xaalis bi ndax wax dëgg yàlla um, togg ay ndogu uh, fanweeri fanweeri fanweeri bis mhm. bis bi nekk rek ku nekk day a indi barke loolu parce mhm. que ne uh, ànd uh, jamono ji nag ñu suñu borom indi fi mën naa ne ab balaa moom la wax coronavirus euh, Covid 19. Euh, mu jóge woon si di la di di law ci àdduna ba ñëw ci diwaanu diwaanu Sénégal dugg ci maanaam ni région yi bëree bëri ba ci diwaan Louga ñu ngi naan ñu ngi naan am na fi euh, jamono ji ñoom dañoo doy waar ñu tëj marché yi tëj kii kenn liggéeyatul kenn dematul dara ku ci nekk nag xëy na dam daan ñaqee xëy na ci daan jëlee di tibb di joxe ci waa lu ahlul xidma kon ndax jàpp nga ni yow ndog yi ren dana mën a am waaw Euh, dafa am euh, ñoo xamante ni nii euh, la ñu am su baree ñu di ca joxe bu néewee it ñu di ca joxe seen kemtalaay kàttan ndax yàlla moo xeebul dara waaye li ñu gën a li nga xam ni moo gën a tax ñu gën jóg mooy bi Serigne Mountakha Mbacké joxe ndigal ni daare alxuraan yi nañ leen dimbali te yàlla dogal ñun ñu daa nekk ca daare alxuraan yi lañ xam ni mënatuñoo toog. ñu daal di dem ca suñu jëwrin laaj ko nu ñuy def moom sëñ Mahmoudane Mbacké ci kaw ndigalal sëñ Muntaxa Mbàkke li mu joxaat ñu ndigal ni def def leen seen kemtalaay kattan loolu nag moo tax ñu tëral benn calendrier boo xamante ni nii lañ daan togg du ñu togg lu ñu toll fañu ko daa yóbbu yi duñ ko fa yóbbu ndax dindi nañ lépp ba mu des daara alxuraan yi daara alxuraan yi it ñi nga xam ni ñooy yendoo donga yi di leen fanaanoo te donga yey yalwaan ñoom lañ ci jiital maslaa nañ nag tuuti ci internat yi ndax internat yi bu bu ko kenn dégg rek ni fay gaa nga fa toujours looloo tax am na ay internat yuñ ci boole loolu moom lañu ñu téye téyegun nañ ci fii ma toog nii daal juróom benn fukki daara ak juróom yoo xamante ni nii fas nañ yéene incha allah di leen jox ndogu ci ni ko sëñ Mahmoudan Mbacke joxee ndigal ah ndogu yi lan daa togg lépp du ñu ko togg tey ñetti kii rek ci la ñu taxaw bu fekkee di yàlla sottal na ko muy lu mel ne ñam yu niin yéen nga xam ne lañ daa togg te sax ceeb moonu ci gënal te ceeb bu yàpp ndawal moonu ci gënal sax nag ndaxte mooy gën sakkan ci donga yi la ca des moy ap fonde la ca des moy mburu ci ñett yi lañ taxaw daal taxaw kon day mel ni ni ngeen ko daan defee bu njëkk ak jamono ji day day wute loolu. dafa wute waaw ci daara yi rek ngeen di dox. ci daara yi juróom benn fukki daara ak juróom la. mun mhm. ko tikk ci lam lim daara. yoo xam si fa ngeen ni mhm. yóbbu ñam yi. Mhm. kon sëñ Abdou Seck yéen nag euh, ahlu xidma moom macha allah liggéey bi sell na. am na solo lool rafet na tamit waaye ñu bari xëy na ñuy wax naan ahlu xidma dañoo xaw a tasaaroo daal euh, manque organisation ak wala manque ay matériel ndax tey daara dana aay nga war faa Euh, sa yëfi bopp kenn aare boolem boolem deme gi demee noonu organisation bi ndax yéen a ngi ci kii wala yéen looy tontu ñoo xam si ñoom wart nañ loolu ci ahlu xidma waa xam nga ahlu xidma dafay doon kuréel bu tuuti hmm. su weeru koor dikkee nag kuréel bi dafay gën a yaatu hmm. te xam nga daje yooyu dafay rëy hmm. te daje yu rëy noonu mbana ya bari lu mat ñi téeméeri mbana ak juróom fukk nekk fa euh, ña fa nekk ña fa daje bari jaboot ya bari léeg-léeg ba euh, ndab mën na faa rëcc dem mhm. te doo ko doo ko mën a calculer doo ko mën a xam mhm. euh, te it euh, mbooloo mi bi mu juddoo ak léegi ak liggéey bi muy def mhm. ba maa ngi ciy profité sax di ci sàkku ndimbal ci bitim réew li nga xam ni mooy mooy gën a nekk suñ problème mooy wàllu oto ndax amoon na bokki jëleerlu yi joxoon nañ ñu ay gélikaan Euh, euh, léeg-léeg ñu abal na oto waaye loolu loolu dafa dafa mel ne ay oto suñu ko amee ba noppi amub chaise ci lañ koy gën a jekko mbooloo mi nag dañ koo deful ab fédération ab fédération mi ngi ci biir waaye loolu li ko tax mooy fédération jeewal dafay nekk mañ maaw nóore yi ni nekk fi te bu dee dëkk bi dañ koo saam ay fédération yu dul jeex bu boobaa erreur day juddu ab xaraka la baanaam ab yëngutu la boo xam ni su jotee ñi ko war a def buñ jógee dinañ xam fi ñu teg seen tànk ànd ak ñooña ëmbaale leen ndax kuréeli jeewal yaa ci biir ci biir organiser ko ndax yoonu dafa toujours dendale ak di ko ndax la ko borom bëggee loolu nag moo sabab ñun ñu or ñàkk organiser organisation bi daal ci ñàkk alal rek ci la tegu waaye bu alal ji yokkoo rek organisation bi yokku waaye kon ñi koy seetaan sax ci bitim réew ñëpp ñu xam ni xëy na am na forme bu leen di organiser boo xam ni ay oto daal moom mooy li nga xam ni moom la ñu bëgg incha allah ak di a wax waa réew mi yëpp ak autorité yi yëpp daal bu soobee yàlla. jàpp naa ni mbokk daal ñi nga la télévision nga euh, mu yitteel jëf lu baax ak foo mën a nekk rek kon sëñ Abdou Seck mi lancé appel boobu ci waa Al Xidma ma ñuy wane ni organisation mu dara dul dara lu ñàkk ay ay moyens ay moyens gaay dem na waaye képp koo xam suñu borom def na rek nga am yéene jëf ci euh, yaakaar naa ni ubbi na la ubbi na la seen buta xam ngeen joxe contact yoo xam si jàpp ngeen ni képp ku fu waaye mën a rek bëgg faa jaarale alalam dara ndax euh, euh, compte mhm. am nañu ay mhm. ak ay compte mhm. compte ni ci eh, ci turu Serigne Mbacke te te xam le ni li ahlu xidma moo ko moom sëñ Mbàkke 448 77 448 67 55. 448 77 448 67 55. waaw mooy sëñ waaw mhm. ak numéro man sama numéro. muy mhm. 238. Euh, 41 46 77 la ba tey 238 41 46. waaw ak numéro Layti Touré muy bëkk néegu sëñ Mahmoudan mhm. nga xam ni pour bañ a déranger lu ëpp sëriñ bi ngir yitte yu bari yi ak mbaax gu gu yaatu gi mhm. dañuy jël Layti moy suis toujours mom 427 77 427 20 21. 77 427 20 21. waaw numéro contact avec Aldo Xidma. waaw ko xam si vous ci biir réew wala nga nek bitim ta am yene jëf ci euh, contact avec ñu joxe numéro de Mbacke mboc 77 448 67 55 naka non sëñ Abdou Seck mom mi di 77 238 41. fu sori ñu naan ñu koy dégg rek waaye muy dem ba ba ba ñëw jege ñu lool sax euh, gannaaw loolu nag fa fi mu nii man bu 18 jotee rek ma julli ji timis te dem reer yi euh, nekkoon noonu nag yeneen yu bari sax te jàkkee yeeg jumaa yi lu bari daal changé euh, sëñ am Seck yow ban jàngat nga ci am ak ban xalaat nga ci am ci ci taxawaay bi nga xam si war nañ koo taxawee ci ci ci mbas mi man de li ma ci njëkk gis bi muy doog a dikk mooy yàlla mën naa tukkal àddina kenn waru koo weddi mm-hmm. te bu ko doon tukkalit lañ doon foog muy day buddee ay état buddi ay garab yo yo ko tournu géej gi yooyu mën na ko cee bañ a fekk moom lu ndaw rek mën na koo def ci ngelaw li ndekete kenn ku nekk sedd fa nga nekk kon yàlla na nu yàlla ci eh, tawat ji te musal ci ñëpp waaye ginnaaw gi nag laa gis ni lépp lu bépp jafe-jafe bu ma sa am ci kaw suuf ay xalaat yu rafet daf caa juddoo ginnaaw gi moo tax da ngay gis ni yëngutu yu bari ci gannaaw ay jafe-jafe la am gis nga guerre 14 18 bi 18 dikkee ba guerre bi jeex ci jamono boobu rek ci la jumaay njaarim am ci jamono boobu it ci la zaawiya bu Dakar bi am bu alhaji malik si nga xamni toujours ñi ci l'islam mom sa bo xamanteni aw ay jall na jàmm am rek bala niti état yee profito ci dara rek da nañ tek lu am solo bo dé sétit guerre bi nga xamni 39 45 la bi mu jéxé 45 46 46 47 ci le cheikh maodal fadal mbàkke woote màggaluk touba 47 48 ci le serigne babacar si gamuk tiwa won kon lolu daf lay won ni la bobu profito nañ ci sampal ci l'islam doole jo xamanteni ni doole jooju wër na na wër fépp te it bo dé sét respect bin gëna jox l'islam ci ci réew mi bo dé gis ñu gën ko jox toba ak Tiwaawoon bu bis yoyo tax ndax bis yoyu mom la état ragal mom la mom la ñu ragal lolo tax ñu ñu gën leena jox gëdde yoyu te kon ci jamono bobu la so dee seetit ci walu adina ginnaw bi nga xamanteni ni nii indépendance am yu baree bari dafa am gis nga problème momadou Jaba dafa am ngir tubab yi biñu ñu sen ngor ba ci euh, Lamine zengor ja dañ ni nañ leen xawa ubil touti may leen xajal leen ci ndabli li joxaguñ ñu su ndabal bop biñ leen ubilé nak ñom ñuy xex ci sen bir ngajjante ci sen bir lañ nit ñi bayi leen danan tardé suñ leen joxé sen ndabal bop danan tardé ginnaw 60 bi indépendance amé rek dégg nga ndab leen yoron yax ba nga sengor fop ko xagn ko mamadou dia de nga kenn jappalatul sa morom nak keur keur je ñew gis nga lolu toujours daf daf lay leer gis nga ba ci 88 révolte bobu nga xamni amon na ci côté présidence de la république ba abdou diouf defon ni rew mi guerre civile dana am wala coup d'état gis nga namu ci tité won ginnaw lolu rek ci jamono bobu ay xew xew yu bari dafa am ci état jamono bobu lañ radié policier ya, jamono bobu la problème mauritanie sénégal ba jamono bobu lañ jël len la la dévaluation am nga gis ni ay xew-xew day daal di am xew-xew yooyu am nag bi mu jàllee nag gis nga nguur it dafa daal di gisee neen nga xam ni commencé na privatiser li mu yoroon commencé na di indiwaat beneen beneen xam-xam bu bees boo xam ni jógewul ci moom ci nit ñi la jóge doy lootul boppam moom rek moom ca gouvernement Abdou Diouf la mu njëkk a def mooy gouvernement d'union national moom la njëkk a def gannaaw ga mu mu mu mu daal di eh, indi lu mel ne ab plan boo xam ne ay économistes ko indi ñu tuddi ko plan Sakho lum plan saaxulum boobee loola mooy luy doxal réew mi def leen ko taxawi ne gannaaw ga mu am nit ñi ñu di leen boole ci commité de santé yi ak gestion forage yi nga xam ni ay nit léegi dafa mel ne réew mi mi ngi koy bokk ak waa réew mi di ay gis-gis yu bees yoo xam ni ca la réew mi commencé sax jógaat beneen jóg boo xamante ni nii moo gën a moo gën a yëkkatiku ca yëkkatiku ba ca gannaaw loolu kon lii buñ ko bàyyi rek mu naaw dem na ci am ay gis-gis ci wàllu lislaam ak ci wàllu wàllu euh, adduna kon euh, nguur gi dafa waroon a jàngat lan mooy ko lii tawat ji ak Nimu nimu mel ak lan mo ci wara juddo ci ay xeeti xam-xam euh, l'islam it julit ñi ñepp bokku jangat lan mo ci wara juddo ci aw doxine wu bes man daal lolu moom itam sama sama gis-gis la xeyna na mënuma koo yaatal lepp way suma ko yaatalon ci diine ak ci état lepp dana la gis ni la yëwoo dana la wax ni la yeggu yeggu bu wessu rek dara xewna dama ko wajalul tay rek waaw sha allah loo mhm. wax deug yalla xëy na xam nga indi ci lo xam ci xeyna yobbal yóbbal mbokk tal bi teewlu mhm. dañ ci am ab jangat ci ci gisuñ ci ci coronavirus bi mm. kon sañ am seek nag coronavirus moom euh, médecin yeeg euh, autorité yeeg ñu bëree bëri ñi wax ni limi muy bañ bokk na ci ay euh, di ay di di di di di di di boole di def di xam di di di di set ak yu di di di di day day indi coronavirus ba tax di di ko docteur am di xam di wax nañ ko pour nit ñi di di def te di di ngi di ay ay ay di ndogu ndax di ngi di xel di di di ko docteur di wax ak di wax ñi nga xam di di di di na ci di di di di sa di waaw li ñu a def mooy dem contacter ji préfet mhm. ni ko na wax ginnaaw sëriñ bi jox na nu ndigal mhm. na wax naka la bëgg ñu defee noonu mhm. loola bañ ko ko waxee mu boole noo ak adjoint am ni nañ liggéey ak moom li nga xam ni moom la ñu njëkk a dindi mooy tant yi daan tant ci mbedd yi ak cin yi daa dend léegi bu yàgg dañ daan dendale fukki cin lu mat ñeen fukki nit wala téeméeri nit daje di ko togg léegi mayunu ñetti nit wala ñeenti nit lu ko ëpp di toog di togg ak mbana te it ci biir kër lañ koy toggee te buñ toggee ci kër gi dañuy togg ci kër ba yi egg loolu kon wane na loolu te mbana yi wàññi nañu ko soo ko boolee lépp 45 la 15 yi mooy union 30 yi fonde. fondé kon lolo um, yomb naa na ñaareel ba it charte yi nga xam ne préfet joxe na ko ci masque yi ak ci cet gi noonu lañ koy respecté ñetteel ba it mooy danañ leen mooy ñoom ñu am benn comité de surveillance benn commission de surveillance sebuah xamante ni dañuy ñëw xool ba xam ñun li ñuy def dëppoo na ak niñ bëggee wala déet su fekkente ne laaj na ñu wëlbati ko ba mu dëppoog noonu ñu wëlbati ko ba mu dëppoog noonu buñ ñee taxaw leen ñu taxaw waxtu yéen koy yekk it waxtu la yoo xamante ni nii nekkul waxtu yan daan waxtu yi teel ngir li nga charte mi la muy 8 na fekk ñëpp fatu loolu it bokk na ci ngir dem directement ci daara ji déedéet léegi suñu toggee day am benn centre bu ko yemale ndax centre Eh, lu mat ñeenti daara juróom ñoo fay jëli si kon day mel ne mbooloo du daje te te te eh, hygiène ba so set ga dafay nekk matuwaay yéen war a jël yëpp dañ koy jël loole it boole nañ ko ci tey it ñiy jël si léegi defatul daara ju jóg rek ñëw ñu sarax la ndax loolu liggéey sëñ Tuubaa bu buñ organiser loolu mënuñu ko ngir ñu ko defee dana am koo xam ne la muy am du doy daf koy këlëmtikoo li muy li ñuy am sax mënta doy waaye ni ñu ko organiser mooy li ñu tënk wutal nañ leen ay carte carte sociale yoo xam ne bu ñu dikkee moom la ñuy wone barab bu nekkit ka fa daan nekk te miinoon daara yi sëriñ daara yi ginnaaw mën na cee am ker sa caa rax keneen koo xamante ni nii moom xamul ñooña lim xam rek mooy carte wi ku ci dikk mu yàkkal la ndogu nga dem kon bari na ay ay ay yuñ ci soppi yo xamanteni ni yépp nag ko prefe, préfet ak pas-pas bi nga xamni am nañu ko ngir ki nga xamni dafa daan fanano seigne touba diko ko te xamni ni koor kat moko da fekk fim koy nek fim fimuy nek jox ko fa ndogu lol dal xawna ñu rus lolé dellu te seigne touba da ko jaar ci ñun te ci kemta lay katan te xamnañ ni mom du sun alal du sun doole du sun xel lepp barkema mom ak dogalu sun borom bi kon boog loolu moom moo nu tax ko def defee ni ko ko docteur waxee waaw incha allah am hmm. ay gel ak yooyu yëpp dana fa am ku ñëw dana takk masque te day mel sa biir wax euh, préfet am ngeen loolu lañ jotoo jokkalante waaw ko defee nga xam dana nam rek nam waaw ñun sax ci mu nu mhm. waaw mu nu ci waaw yuy sol ak yu ko dul sol mhm. ngir ngir ngir ngir fuñ bëgg a gaggee rek mu bu mu nu bàyyi ñu gàgg mu sax waaw mbokk da pour ci joxe ci ndono yi majal wala màggal gi dañ koy tere waaw xam naa nag màggal nag jekk dañ koy tere ah. waaw dañ liñ bëgg rek mooy ku nekk la nga mën nga def ko koñ bu nekk mm-hmm. ci seen biir koñ dootul wa wa koñ baa waaye génn moom yor sa pot di wër moom déedéet loolu moom moom lu ko moom nanguwuñ ko ci lii de jërëjëf sëñ Abdou Seck mbokk yi nga xam si yéen doon bàyyi xel seen jotaay bi xanaa marché moom ah. délégué délégué nañ Basirou Baar mhm. ngir mu dem ca marché jën ba ak oto jën yaag yu demee noonu légumes ya mhm. lañ ko fa daa jox ñu jox ko wa Basirou rek marché kon day xam am def ci rek Basirou Basirou contact buñ ko du dañ ko nag miin na yoon wa waaw incha xam naa kon kàddu yi mujj yi dañ lay bàyyi rek nga tàggoog mbokk euh, bi waa tàggatoo bi de mooy euh, lii di ko tawat jii nga xam ni moo amuy mbas bi mhm. yàlla nañu tàggu te dem yoonam te bañ a dellu si ndax euh, moom day dafa mel ne pexey seytaane la ndax kenn julleetul mhm. jokkatuñu ak bokk nuyatuñu sarxalatuñu ku faatu Eh, gàllankoor na lépp eh, eh, sëy yi sax dafa mel ni jànq ji fi mu tollu taxaw nañu tuuti tant yi taxaw na sarxe bi it boloke na ci dara yooyu yëpp nga xam ne mën nga ko li muy fanweeri mbir yu baax yoo xam ne lu ci nekk gàllankoor na ko kon nag waxuma la metti gi metti ci aw yaram waaye it eh, yàlla na ko yàlla jëli ci réew mi ñi nga xam ni yàlla dafa dogal mu yóbbu leen yàlla na leen yàlla defal yërmandeem waaye it nee nañu mbas ku ci bàyyi ko shahid nga maanaam ajjana nga jëm kon yàlla yàlla jox leen ay ajjanay ajjana ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dogal dara laal leen ci te ñu nekk ci barab eh, yàlla na sa borom bi tabaraka en taala dogal ci ñoom loola set wecc sekkeeku ñu dellu si seen njaboot ñi nga xam ne quarantaine lañ leen def yàlla bu dara feeñ ci ñoom yàlla na ñëpp dellu fañ nekkoon yàlla na yàlla dimbali nu ci barkeb sëñ Tuubaa ba lii jóge fii ñu nekk ca lañ nekkoon ndax kat euh, ñun liggéeyal sëñ Tuubaa ak rek ak dimbalente la ñu xam wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ di ko jaajëfal ma ci wax dëgg yàlla jàppandeem ku ne xam ne jamono yi ñu ci weeru koor mu mu toll ànd fa mo ñuy dox ci wàllu ndogu te jamono yi wër bi war koo fekk muy wër ci barab yooyu nga xam si ñoo doon ñoo doon togg tey waaye mu nangu ñu ko kon mbokk yi xanaa dañuy mujjee tëj foofu suñu kàddu rek di ziar sëñ Mouhamadou Amar Mbacke diwaanu ko sëñ Baara sëriñ Xaadim Mbacke mu sëñ Abdou Aziz sëñ ak mbooleem mbokk taal bi rawatina mbooleem képp ki kilifa dina nekk ci biir réew mi ak ak bitim réew mi sëñ Abdou Seck ñaan yi am na solo yaa waaye ñi ngi baal ak deen bara ci weeru chef euh, ramadan bi li nga xam si nag moom lay woote ci wàllu ahlu xidma di ko woote mbooloo moomu ci ndigal sëriñ Mouhamadou muy jëf ci ci yoonu yàlla euh, di ñaan rek képp ko xam suñu borom def na ko rek mu dugg ci ñaan Cheikh Khadim boobu la waq di xawaa ijël lazina daanu fi xidmati waxab